what's up mga katropa? Ayan o, oh, magandang magandang uh, hapon no, sa inyo. So hapon dito sa Pilipinas, magandang gabi dyan sa inyo no, mga katrop. Yo, yo, yo! So nandito na naman tayo sa ating panibagong bag! <laughs> Ayan, na mega mega shoutout nga pala dyan sa aking mga new subscribers! Thank you, thank marami sa inyo. Yun, maraming maraming salamat sa inyong suporta yun. Thank you, thank you ng marami. And sige, mag-umpisa na tayo sa ating ah, vlog ngayon. And 1, 2, 3... December na naman. So, nakakalungkot. Alam mo naman, buhay OFW, di ba? Ganun nga eh. Tayo sa pamilya. Tis-tis lang muna tayo dito. Oo, oh, yun. Tapos, yung celebrate natin dito, ano, hindi ka tulad sa, sa Pinas. Sa Pinas, pag lalabas ka, marami ng mga ano. Inuman, no? Yung mga lights. Ano tawag doon? Christmas lights. Oo, oh, Christmas lights. Bawat kanta. Dito, <laughs> buisit makikita mo, mga bayan na dito. <laughs> Tapos doon, maghahanda. Siyempre, bawat, bawat bahay may mga dito tropa ng Jumet. Jumet, ngayon lang. Paano gagawin mo yan? Ayan, tropa, siyempre para hindi tayo ma-stress. Yan, magbubutas na lang ako. Budos na naman. <laughs> Pwede na yan, para sa malungkot tayo, no? Kahit nakakasama na. Ayun, trauma kasi pala, nakaka-stress, di ba? Alam mo naman, yan siyempre nararamdaman mo rin nararamdaman ko, di ba? Oo naman, siyempre. This this lang. oh, tama, na, sabi na tayo ng ulas para... Ganad. Damn! What? track. kita Og sabog-sabog One, two, three Pasok